Coś tu zaczęło syczeć. Płyńcie po mnie. Cholera! Coś zaczęło syczeć i to nie żartuję. Tam mam na brzegu zamówioną łódkę, która ma mi pomóc. Mam nadzieję, że zdążą na czas, bo inaczej się tu utopię i nie będzie kolejnego odcinka Zabytków Nieba. Cholerne dingi.